Bueno, son Noel, e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando me dixo o meu profesor de filosofía por que non tiña feito os deberes, e dixenlle porque non me dera a gana. Hola, eu son Laura, e o primeiro acto de rebeldía foi cando naceu o meu irmão que dixen que bebé non, que non quería saber nada dele. Un dos meus últimos actos de rebeldía foi cando estaba traballando e me preguntaban sempre os viernes pola noite a última hora se podía seguir traballando hasta as tantas da mañá ou ir o sábado pola mañá. Sempre lle dicía que non. Hola, son Ana e o meu primeiro alto de rebeldía non recordo cando en que anos foi, pero foi que discutín con meus pais e marchei da casa e estuverame todo o día buscando. Hola, son Rubén e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando lle prendín lume a leña que estaba ao lado da casa. Hola, son Daniel e o meu primeiro acto de rebeldía foi que non quería chupete. Eu son Celtia e o meu primeiro acto de rebeldía foi decirle a meu pai que non quería ter máis paxariños nunha xaula. Hola, chamo Adrián o meu primeiro acto de rebeldía foi dicir que non vos deberes do bravo. Hola, son Enrique e o meu primeiro acto de rebeldía foi cortar dos cables da radio ao meu pai. Hola, son Christopher e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando nos exame de historia me deixaron de cambiar de sitio en quixen. Eu son Sonia e o meu primeiro acto de rebeldía foi cando miña mãe me quería dar un jarabe e non o fixen tomar. Hola, mi nombre es Tatiana y mi primer acto de rebeldía fue cuando no me quise comer los garbanzos. Hola, chamo eh, me Sheila. Eh, non me acordo de cando me revelei por primeira vez, así que acabo de revelar ahora mismo a Lola e non quixen dibujar. Ale. Eh, eu chamo-me Lola. E eh, o primeiro acto de rebeldía foi foi cando iba con meu pai tiña que ir cas vacas e eu dixenlle que non. <laughs> Son Isolina e eh, o primeiro acto de rebeldía que recordo foi cando nun internado en Villafranca hai moitos anos unha moza me intentou quitar unha bola de Navidad que non sabía o que era e non lle vi.